Hey? Ra. Ordering ba? Hi guys, meron tayong isa set up about sa video editing natin sa ginagamit natin sa pag yung nire-record natin galing sa GMA yung mga nagre-request. Ito po yung ginagamit kong video editor. Tingnan niyo po ang setup niya. Ah, makita niyo kung paano ko mag paano ko na record at magandang yung pagkakagawa ng video. Guys, dito ang, star, ang step. Pupunta ka muna sa Filmora. Wondershare Filmora. Then, i-open mo yung na-open natin yung Filmora. Then, naka-set up lagi siya na create new, create new movie. Then, dapat naka-set up siya ng 16.9 version for entertainment, video entertainment. Then, dapat na pull naka pull future dapat ang mode na gagamitin nyo. Sa ngayon, ang gamit kong Filmora is yung version ng 2016 kasi yung ginagamit ko dati is uh, nasa isang, sa isang computer ko ginagamit. Hindi siya pwede dito sa Windows na ginagamit ko ngayon. O, Windows 7 lang siya. Yung isa, Filmora for Windows, Microsoft Windows 10. So ngayon hindi ko siya magamit. Uh, nasa pagawaan eh. Ito muna gagamitin ko ngayon habang nasa pagawaan yung isang laptop na ginagamit kong computer. Bumalik muna ako sa lumang version ng Filmora. Yung mga nirecord ko galing sa, ano po, yung nirecord ko galing sa GMA, yung mga nag-request. Sinave ko na po siya dito galing doon sa, ano, sa ginagamit kong digital box na nag-record siya sa GMA at sa ibang station, hindi lang GMA. Ito po yung mga, ito yung ni-record ko galing sa TV. Nag-record siya sa GMA News TV. Ganyan siya. Ganyan po ang style niya kung siya ay hindi pa siya na-edit. Oops. Napansin nyo naman po, di ba? May commercial siya. Then, dito, pag natanggalin mo yung commercial niya, dadrag mo lang siya pababa. Bababa. Dadrag mo siya mula dun sa pinanggalingan niya dito sa import files. Lalagay mo siya dito sa project project ano, project video information. Yan. Dito, pagkagalagay mo ng video, Tinanggap ko na yung, yung audio niya kasi baka may karoon tayo ng copyright content. Kaya papakita ko sa inyo paano i-edit siya. Pero walang sounds. Pero may sounds siyang pag na-convert na, na siya. Mapapansin nyo, Banda rito, makikita mo meron siyang pwede kang magputol. Sample ito, dito mo siya piputulin. Ang gamit ko, ito lang mouse pag gusto mo siyang i-split doon sa may ano niya, kanyang split ends. Ayan. <laughs> Siyempre, pag gusto mong putulin, ibalik mo siya pa ganito. Bring rewind or back backward. Pinutin mo yung backward. Ito lang po ang pipindutin niyo po ah. Ayan. Nakita nyo na yung SPG lumabas. Then, ibalik i-play niyo siya ng pa para track or for net frame right net frame pinitin niyo net frame to the right yan yan napansin nyo eh, nakikita niyo na yung video nag-iba dito niyo siya i split nakikita niyo yung split niya yan split mo siya pagka pagka split then pinitin mo to yan Nakikita niya sa banda dito. Ibinitin mo to, then grab, ah, inom mo siya, i-delete mo. Yan, automatic ma-delete na yun nandoon. Then, kukuha, punta ka doon sa sample colors. Dagdag mo yung black background. Yan, nadagdag mo yung back yung dark background niya is nadagdag siya doon sa video. <laughs> Pag pinilay mo na siya, ito kahinat na niyan. Simula doon sa ni-record mo galing TV. Diga? Napansin nyo? Ulitin ko ha. Okay. na yung kanyang ano, yung SPG na nasa video. Then, pagkatanggal nun, ipindutin nyo ulit itong ah, matawag dito. <laughs> Itong hinighlight nyo. Yan. Ito sa yan. I-highlight nyo ulit itong video na nirecord nyo. Then, punta kayo sa sa pangalan nun. Transition. Yan. Nakita yung transition. Yan. Punta kayo sa transition. Then, sa transition, mapapansin kayo, hanapin nyo yung magandang part para magkaroon ng ano, uh, split or pagpapalit-palit ng video. Yan, ah, mamimili kayo dyan. Example, ito ginamit. Yan, ah, pag pinuloy mo yan, ganyan ang kahinat niya niya. Diba? Napansin nyo, bago siya. ang lagi ko ginagamit dito is eh, itong color distance. Pag ako nagpapalit-palit ng video, sa inedit ng video. So, gamitin mo yung color distance na yan, i-add to the video. Yan, akin sa inyo, umad siya. nag Pagka-add, i-ano nyo siya. Kaya eh, ganyan nyo. Palilitin nyo lang, dapat per seconds. Ang gamit ko pag nag per seconds ako is about 4. 4 seconds ako kung mag-edit sa isang video. Mabilisan lang 4 seconds per lapse. Uh, oh, pag pinili nyo siya, hindi na papansin, hindi na mapapansin yung siningit na video galing sa speed. Ano na mangyayari? Ayan. Ganyan. Bago na, o, oh, di ba? Then, sa dulo, example, matatapos na yun, ano, biglang sisingit yung biglang sisingit yung ano niya, yung commercial, di ba? Yung mga tinire-record, di ba? Kumisan. Ano siya? Bandang ano eh, bigla-bigla na, na lumalabas yung commercial. Ganito naman ang ginagawa dyan. Kaya pag kayo magre-record, sama nyo na yung commercial. Sa video editing nyo na siya tatanggalin. GB. Ah, ito na tayo sa bandang dulo. Sa ano, pag nagsimula niyo, magsisimula niyo commercial sa mga record niyo. Ganyan ang mangyayari. Patingin niyo yung video. Sa video niya, makapansin niyo. Biglang sisingit yung commercial diyan. Ayan. Pakita na yung logo ng Paranormal. Then, diba, lumabas yung logo. Ay, ah, yung logo. Lumabas na yung video ng commercial. Then, dito, i-ano niyo siya uh, ibabalik nyo siya uli. Pindutin nyo yung previous spring to the left. Pindutin nyo. Ah. Siyempre, eh, kailangan yung logo ng uh, introduction ng Legend Paranormal Stories. Tatanggalin nyo rin para may tukto nyo doon sa susunod na video. galing dito, uh, pinitin nyo right. Ng, dahan-dahan lang hanggang sa, yan, napansin nyo, nagbago na siya. Diba? Pinitin nyo ulit yung left. Ayan, nagbago na. Then, pinitin nyo ulit yung sa baba. I-highlight nyo ulit yung video na to na ni-record nyo. Then, pagka-highlight, magiging pula yan. Ayan, nag-highlight na siya, pula. Then, pinitin nyo to. Yung right click ng ano, ah, ng mouse ng computer. Pinitin nyo yung right click. Ulitin ko, ayan, para makita nyo. I-highlight nyo to, pindutin nyo is right. Ah, left. Left ng inyong kamay, pindutin nyo ng left pagka-highlight. Ayan. Then, pindutin nyo yung right, click. Pagka-pindot, ayan, lalabas yung ano niya. Pansin nyo, ayan. Lumabas yung mga category na ipipindutin nyo kung anong gagawin nyo dyan. Then, pindutin nyo yung split. Split, pindutin nyo yung split. Ayan. Ayan, pagkapindot na ng split, isusunod nyo naman yung kaduktong ng video. Hindi nga yan, pa-play nyo yung video namin commercial. Fast forward nyo siya agad doon sa may pupunta, yung cut, ikakat yung video. Yun na kayo doon. Ayan, dito na siya. Then, pindutin nyo yung Ayan, pagkapunta rito, Ayan, di ba? Dito na siya. Pagka dating nyo dyan, then, um, tawag dito. Ayan. Pindutin yung right click, uh, right frame, or next, net frame right. Pindutin yung net frame right mula sa category ng, ng film mo. Pagka pindot yan, pindutin nyo to. Yung right click ng iyong mouse ng computer right click ka, ah. then pindutin niyo yung yung ano, yung maditing split. Pindutin niyo split. Pagka-pindot ng split, sabay po lang ito. Ay, highlight niyo po yung baba. I-highlight niyo yung pinat niyo. So, baba, ito siya. Ipalitin natin ng konti para makita niyo. Ayan. Ito yung pinutol niyo. So, ayan. Ito yung kinat na una at ito yung pangalawang kinat. Ngayon, buburahin niyo yan. Yan yung commercial ah. Then delete. Ano? Sa so, record Yan. Ngayon, naburan niyo na yung video na may commercial. Ngayon, pagko-combine mo naman yung video na una at sa pangalawang video. Mula nang pinutol siya. Ngayon, dadahan ka dito sa transition. Pindutin yung transition. Yan. Then, ang ginagamit ko lagi is color distance. Pero maraming choice kayo diyan Ako nung pipiliin niyo. Marami yan. Maraming choice. Yan. Sa transition, yan, transition. Pagkapindot ng transition mula sa film video editor natin film Filmora, pindutin yung color distance. Color distance. I-highlight niya, nagiging pula. Pag mo, yun ang ano niya, reaction niya. Yan, dadagdag mo siya doon sa nirecord yung video na combine, combining to the first video to the second video. Dadagdagin siya dito. Lalagay niyo siya, i-highlight niyo siya. Yan. Yun ngayon, nandun na yan. Pag pinulay mo yung video, ganito ang kakinat na So, uh, teka, zoom ko muna yung ginawa kong video na dinagdag ko yung ano, yung transition na color distance. Yan, ganyan ang itsura niya. Then, ngayon, play mo siya. Lagay mo dito. i address mo siya yung video na i-play mo. Then, i-zoom mo siya ng konti. Then, pagka-zoom ay ganyan mo siya. Kailangan dito siya ha. Ngayon, play mo to tutugma din sa sunod-sunod na video. Uh, ganyan ang kinahit na, na, nag-combine yung dalawang video. Ayan po. Ngayon, stop. Okay. Oh, ngayon, ito yung uh, sample lang to sa akin ginagawa pag nagbi-video editing ako at yung mga nirecord kong video. Ganyan ang ginagamit ko. Ngayon, Punta tayo sa taas kung, paano yung, kung ano yung device na ginagamit ko pang record. Mula sa pagkaka-editing, mula sa pagkaka-record sa digital box, papunta din sa video editing sa computer. Pwede rin naman itong gamitin sa KineMaster, ah, yung pang mobile phone. Pero lagi ko ginagamit pang computer para mas mataas yung resolution niya. Na <laughs> tayo sa taas. Okay na ba? Ready na? KK? Ano Ibigay natin. Play. Yan po yung ginagamit kong digital box. ay product ng sa o pinag-sign up po pinag-sign up dahil may tasa ng ng ABS ngayon ang meron tayo is GMA GMA ETC GMA Actually, ang Xenon is sister company ng Pioneer na tungkol sa mga appliances kalaban ng Sony yata Sony Sony appliances pero okay din naman to ang Xenon ng sister company ng Pioneer Pioneer ah. Heart of Asia, bagong channel. then ini is then di dia news tv. nah sini data dia minus dB natin dami ha ya. <laughs> natin tangisan top D ya. news tv. Eh, ayun iya, meron YouTube channel, Ashap TV, Zoom TV. Dati nag-record ako dito sa LSTV. Kaya marami LSTV and it dahil signing up sila. Ayun, ang ano, sini mo, ganun na Hindi na ako makapag-record. Dati nakakapag-record ako dito sa sini mo. Ang nire-record ang ano lang, ang pwede ma-record lang sa ngayon is, tinatry ko yung o Shopee. wala na signal kasi may ari din ng ABS-CBN o shopping. <laughs> Ngayon, dito tayo sa ano, Heart of Place. Yeah. Ito, Heart of Place. Ayan yung bagong uh, channel. guys hininaan ko lang yung sounds kasi baka magkaroon tayo ng copyright kasi audio sound is will be copyright content kaya hininaan ko lang volume yan siya pwede mo po siyang i-record yan so pindutin mo lang yung record button sa sarili mo record button record na po siya nyo, ayan pag ganyan nakikita nyo, nagre-record. Yung ganyan sistema po, pwede po ma-available sa binibenta ng GMA, yung digital box ng GMA, na pang-record na rin yun. Hindi katulad sa ABS-CBN TV Plus, walang pang-record. Ang sa GMA na binibenta, meron po. Katulad na rin siya nitong aking ginagamit pa noong, noong pa eh. Ito yung kasabayan ng ABS-CBN TV Plus, yung box na yan ito ang tinatawag na flash drive. Ginagamit ko pa nagre-rego lang. Ngayon, available na po yun sa mga ano, sa mga iba pang digital na nagsasulputan ngayon. Pero yun ang kauna-unahan na lumitaw noon. Nakasabayan na ng ano na USB ang sino. Dito sa Pinas ha. Ngayon, ang na nagsulputan. Pag gusto mo yung stock ng record niya, pag gusto mong makita yung ni-record nyo, mula doon sa digital box. Ito po ang ano niya Pindutin nyo yung menu. Menu bot. So, mula sa remote, pindutin nyo menu. Then, iba yan, may mga araw dyan. camera. Ay, ah, right pala, papuntang right. Lalagay mo siya dito, sa USB. Set up mo siya. Right to the right. Pindot mo lagi sa remote. Yan. Pagkapindot, pinutin mo yung OK sa gitna center ng remote. Pinutin mo yung OK. Yan. Lumabas yung multimedia. Tapos, punta ka dyan sa PBR configure. Nandun yung i-record mo sa ko, device. Yan. Ang timesheet na ginagamit ko is 4GB para 4GB ang recording niya para mahaba-haba. Hindi na nagkakaso per lapse. Ito tayo dito sa USB. Multimedia. USB. Yung configuration, yung po yun, ha, ah, yung flash drive multimedia, enter mo yung, yung multimedia. Okay, oh, ayan. Pinireto mo, nandito siya sa TBI. Ah. TBI. Ah. Ayan. Nasa folder po siya ng HPBPI. HBPBI. Ah. Nandiyan po na punta yung record nyo galing sa TV. Sa digital test terrestrial television. Yan, ito yung mga nirecord mo. Ito, ito rin to Heart of Asia, GSTV. Yung mga sample yung nirecord ko sa ngayon. Oh. Buo yan, kasama yung commercial. Buo po yan pag sinanerecord. Yan. Ito, yan yung nirecord ko. Tapos kung gusto mong palaki, pilitin mo lang tong red button na. Red button. Yung red button na yan, lalaki na yan. kaya natin ito yun, oh. big view. Yung red button, malaki rin mo, lalaki yan. Yan yung ko, sa flash drive yan. USB flash drive. Tapos, ito yung nirecord ko ngayon, yung Heart of Asia. Ito rin siya sa red button to, mas yung palaki na yan. Yan, hindi nakasave. Yung binibenta ng GMA digital box ngayon ng GMA. Ganyan din po yung sistema niya, may pang-record din. Eh. Okay, nire-record na yan. Kung gusto nyo balik-balikan, pwede nyo siyang mababalik-balikan. Ayan, hindi ko kayo ng idea kung ano ginagamit ko pang record at kung paano ko siya na para record ng maraming. Kailangan pag nag-record kayo, mataas na siya. mag-usap siya para ma-reto mo siya. Gamit ko is 4.3 pero pwede siya laki 16 pesos. Kaso hindi kakayanin ng aking TV na ginagamit ko sa ngayon kasi hindi naman to LED TV. Bakit so, masira yung ano nito, yung pagka-connecta. Kaya gamit ko 4.3. Pwede pero kung ang gamit nyo LED TV or UHD TV, pwede yung tasa na resolution. Tulad nito, resolution nyo 720. Nalimita siya ng 1,080. Kaya 1,080 pesos. Pero ang ginagamit ko lagi is 7 pesos. Pilitin nyo lang dito up yung kaluwahan para nalipat siya ng gasolina. pag LED TV, pwede siya 1080p o 1080 resolution. Para pag nag-record, mataas yung resolution ng recording na. Ayan po, idea. O, para kanong magkaroon kayo ng idea sa mga digital box na naglalabasan sa ngayon. Kasama yung sa digital box ng GMA na binibenta sa ngayon ng 880. 880 yata, 888 yan. Ang sample po.